Thank you. aja keluarin. Udah. Boleh, boleh, boleh. Boleh, belanja. Boleh, ya, datang. ini modelnya nih, model lagi model.

哈哈。 Thank you. Anyway. 我哎。 Whoa, 我来试试。